a snake in the grass. A snake in the grass. Snake یعنی مار. In یعنی داخل. grass یعنی چمن. A snake in the grass یعنی یک مار در داخل چمن اما اصطلاحی است برای فرد خائن و درو فردی که آب زیر کاهه A snake in the grass A snake in the grass About 300 kilometers About 300 kilometers About یعنی حدود 300 یعنی 300 kilometers یعنی کیلومترها about 300 kilometers یعنی حدود 300 کیلومتر چقدر عبارت قشنگیه حالا یه تمرین حالا شما در قسمت کامنت به انگلیسی بنویسید حدود 500 کیلومتر چی باید بنویسیم این رو در قسمت کامنت حتما مشارکت کنید و حتما مثال بزنید about 300 kilometers about 300 kilometers This question is above my head. This question is above my head. This یعنی این question یعنی سوال is یعنی است above یعنی بالا فرا my head یعنی سر من This question is above my head از نظر لغوی یعنی این سوال بالای سر منه ولی از نظر اصطلاحی یعنی این سوال بالاتر از فهم و درک منه متوجه نمیشم سوال رو This question is above my head This question is above my head absent without leave absent without leave absent یعنی غیبت without یعنی بدون leave یعنی ترک کردن و در اینجا یعنی مرخصی absent without leave یعنی ترک خدمت غیبتی که بدون مرخصی باشه بدون هماهنگی باشه absent without leave absent without leave Do not add insult to injury. Don't add insult to injury. Don't add یعنی اضافه نکن. Insult یعنی فوش و بد و بیرا. Injury یعنی زخم، جراحت. Don't add insult to injury از نظر لغوی یعنی فوش و بد و بیرا به زخم اضافه نکن. اما از نظر اصطلاحی یعنی نمک به زخم نپاش ملامت نکن کنایه نزن انقدر شماتت نکن Don't add insult to injury Don't add insult to injury After this interview After this interview. After یعنی بعد از. This یعنی این. Interview یعنی مصاحبه. After this interview یعنی بعد از این مصاحبه After this interview After this interview All talk, no trousers All talk, no trousers. All یعنی همه. Talk یعنی حرف زدن. Trousers یعنی شلوار. All talk, no trousers. از نظر لغوی یعنی همش صحبت، همش حرف اما شلواری در کار نیست. اما از نظر اصطلاحی یعنی همش حرف میزنه، عمل نمیکنه. All talk, no trousers. All talk, no trousers. Do not make a fool out of me. Don't make a fool out of me. Don't make یعنی نساز. Fool یعنی احمق. Out یعنی بیرون. Of me یعنی از من. Don't make a fool out of me یعنی از من یک احمق نساز کاری نکن که احمق به نظر برسم کاری نکن که دیگران فکر کنن من احمقم Don't make a fool out of me Don't make a fool out of me All things must pass All things must pass. All یعنی همه. Things یعنی چیزها. think یعنی چیز. Things یعنی چیزها. Must یعنی باید. Pass یعنی گذشتن یا پاس کردن. All things must pass یعنی هر چیزی باید بگذره هر چیزی پایانی داره یک اصطلاح بسیار هم کاربرد داره All things must pass مثلا فرض بگیرید که خدای نکرده شما در یک دوران سختی هستید و یک بزرگی میاد میگه All things must pass یعنی همه چیز میگذره همه چیز پایانی داره نگران نباش All things must pass All things must pass Maury will study later. Maury will study later. موری یعنی موری آقای موری یک فرد یک فرد خاص will study یعنی مطالعه خواهد کرد خواهد خواند later یعنی بعدن موری will study later یعنی موری بعدا مطالعه خواهد کرد در زمان آینده ساده استفاده شده موری will study later موری will study later All you need is love. All you need is love. All یعنی همه. You یعنی تو. Need یعنی نیاز داشتن. Is love یعنی عشق. All you need is love یعنی تمام چیزی که نیاز داری عشق عشق درمان همه کارهاست All you need is love All you need is love Do not act up like your friends Don't act up like your friends. Don't یعنی انجام نده. Act up یعنی بازی در آوردن ادبی کردن مثلا بچه ها دیدید بیادبی میکنن یه کار بدی میکنن لایک like اگر در حالت فعلی استفاده بشه یعنی دوست داشتن و خوش اومدن اما در اینجا به معنی شبیه بودن استفاده شده your یعنی مال تو friend یعنی دوست friends یعنی دوستان Don't act up like your friends یعنی مثل دوستات بیادبی نکن بازی در نیار Don't act up like your friends Don't act up like your friends My car is acting up again. My car is acting up again. My car یعنی ماشین من is acting up یعنی داره بازی در میاره داره بیادبی میکنه داره شلوغ میکنه again یعنی دوباره my car is acting up again یعنی ماشینم باز هم داره بازی در میاره باز هم داره اذیت هم میکنه مثلا یه ایراد کوچیک داره یه مدت رفت میشه دوباره میاد سرش و دوباره اذیتتون میکنه و موقعی که این اتفاق میفته میگید هم ماشینم داره بازی در میاره my car is acting up again My car is acting up again. I want to live more simply. I want to live more simply. I want to یعنی من میخوام که live یعنی زندگی کردن more یعنی بیشتر simply یعنی به سادگی more simply یعنی بیشتر ساده بیشتر به شکل ساده I want to live more simply یعنی من میخوام که بیشتر زندگی ساده ای داشته باشم میخوام بیشتر به شکل ساده زندگی کنم I want to live more simply I want to live more simply. Are you comfortable? Are you comfortable? Are you یعنی آیا شما هستید comfortable یعنی راحت دقت بکنید اگر بخواید خیلی دقیقا اونجوری که ایرانیزه است تلفظ بکنید میشه comfortable که میشه چی؟ کامفورتبل خیلی ها میگن اما تلفظ درستش به این صورته کامفتبل تقریبا آرش خیلی نامحسوس شنیده میشه کامفورتبل گفته میشه کامفتبل هم گفته میشه خیلی راحت تلفظ کنید کامفتبل کامفتبل are you comfortable یعنی آیا شما راحتین جاتون خوبه are you comfortable are you comfortable They are out of their mind. They are out of their mind. They are یعنی آنها هستند. Out یعنی بیرون. Their یعنی مال آنها. Mind یعنی ذهن و فکر. Out of mind یعنی بیرون از ذهن. دیوانه. کسی که زده به سرش. They are out of their mind یعنی اونها به سرشون زده. خارج از فکرشون دارن رفتار میکنن خارج از فکرشون دارن تصمیم میگیرن they are out of their mind they are out of their mind Are you shitting me? Are you shitting me? Are you یعنی آیا تو شتنگ در اینجا یعنی گول زدن، سر به سر گذاشتن، سر کسی رو شیر مالیدن، می یعنی مرا. Are you shitting me؟ یعنی داری منو گول میزنی، داری بازی در میاری سر من، داری منو میپیچونی. خیلی معانی مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا شما به دوستتون میگید، میگید داری من بازی میدی، منو گول میزنی، داری منو میپیچونی. همین میشه. میشه Are you shitting me؟ معانی های دیگه ای هم میتونه داشته باشه. شما در قسمت کامنت بنویسید. Are you shitting me چه معانی میتونه داشته باشه چه کاربردهایی میتونه داشته باشه بی نهایت میتونید براش معنی و کاربرد بگید شما در قسمت کامنت حتما این کارو بکنید معانی و کاربردهای دیگه شو بگید Are you shitting me? Are you shitting me? As fierce as a tiger As fierce as a tiger fierce یعنی شدید و پرشدت و خشن tiger یعنی ببر as fierce as a tiger یعنی مثل ببر خشن و تند و شدید as fierce as a tiger as fierce as a tiger as flat as a pancake as flat as a pancake flat یعنی صاف و مسطح دقت بکنید نگفتم فلت فلت پنکیک یعنی کیک تابعی پن یعنی تابه، کیک یعنی کیک پنکیک یعنی کیک تابعی وقتی که کیک رو تو تابه درست میکنن صافه دیگه پنکیک معمولا صافه as flat as a pancake یعنی مثل کیک تابعی صاف و مسطح as flat as a pancake as flat as a pancake as funny as a crotch as funny as a crotch فانی یعنی بامزه کراچ یعنی اسای زیر بغل دقت بکنید نگفتم کراچ کراچ یعنی اسای زیر بغل از فانی از کراچ یعنی به بیمزگی و بامزه نبودن اسای زیر بغل یه اصطلاح. از فانی از کراچ از فانی از a as thick as pea soup. As thick as pea soup. thick یعنی ضخیم و کلفت و غلیظ pea یعنی نخود، نخود فرنگی. soup یعنی سوپ، سوپی که میخوریم. pea soup یعنی سوپ نخود فرنگی. As thick as pea soup یعنی مثل سوپ نخود فرنگی غلیظ As thick as pea soup. as thick as pea soup I am ashamed of your behavior. I'm ashamed of your behavior. Ashame یعنی احساس شرم کردن. Ashamed یعنی شرمسار شده. I'm ashamed یعنی من شرمسارم Your behavior یعنی رفتار تو I'm ashamed of your behavior یعنی من از رفتار تو شرمسارم مثلا رفیقتون یه کاری کرده پیش پدرتون یا پیش یه کس دیگه بعد شما خجالت کشیدین بعد میگید I'm ashamed of your behavior من از رفتار تو خجالت زدم من از رفتار تو شرمسارم I'm ashamed of your behavior I'm ashamed of your behavior Be a man of your word. Be a man of your word. Be یعنی بودن. در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی باش. A man یک مرد. Your یعنی مال تو word یعنی حرف و سخن Your word یعنی حرف و سخنت همچنین قول اینجا به معنی قول به کار رفته یعنی طرف قول داده Be a man of your word یعنی سر حرفت باش سر قولت وایسا به حرفت عمل کن حرفی که زدی رو عمل کن Be a man of your word Be a man of your word We are good at teaching. We are good at teaching. We are یعنی ما هستیم. Good یعنی خوب. At یعنی در. Teach یعنی درس دادن. Teaching در حالت ing استفاده شده. We are good at teaching یعنی ما در درس دادن خوبیم. یک اصطلاحه وقتی که شما good at something باشید یعنی در اون مهارت دارید we are good at teaching یعنی ما در تدریس مهارت داریم حالا یک تمرین به شما میدم من میخوام از شما بنویسید I am good at کاری که درش مهارت دارید هر چی که هست حتی اگر انگلیسیش رو نمیدونید به فارسی بنویسید بنویسید I am good at حالا اون کاری که درش خوب هستید حتما در تمرین شرکت بکنید I'm good at فلان چیز این عبارت و این جمله رو اگر یاد بگیرید خیلی به دردتون میخوره شک نکنید We are good at teaching We are good at teaching Do not be afraid of me Don't be afraid of me. Don't یعنی انجام ندادن. Don't be یعنی نباش. Afraid یعنی ترسیده یا حراسان. Of me یعنی از من. Don't be afraid یعنی نترس. حراسان نباش. Don't be afraid of me یعنی از من نترس. از من حراسان نباش. Don't be afraid of me. Don't be afraid of me. No one ever told me that. No one ever told me that. No one یعنی هیچ کس. One میدونید که یعنی یک اما در اینجا یعنی فرد شخص. Ever یعنی تا به حال تا کنون. Told گذشته tell. Me یعنی به من. That یعنی اون. No one ever یعنی هیچ کس تا به حال. Told me به من نگفته that اون موضوع رو No one ever told me that یعنی هیچ کس هرگز تا به حال اون موضوع رو به من نگفته بود من نمیدونستم No one ever told me that No one ever told me that Bill stopped smoking بیل stopped smoking بیل یعنی آقای بیل اسم خاصه stop یعنی متوقف کردن دقت کنید نگفتم استاپ نگفتم ا اولش ا نداره stop یعنی متوقف کردن stopped میبینید که یه دونه پی هم اضافه میشه یعنی متوقف کرد در زمان گذشته smoke یعنی سیگار کشیدن smoking یعنی عمل سیگار کشیدن در حالت اسمی به کار برده یعنی سیگار کشیدن فعل نیست بیل stopped smoking یعنی بیل سیگار کشیدن رو متوقف کرد ترک کرد بیل stopped smoking بیل stopped smoking I can't sit around all day. I can't sit around all day. I can't یعنی من نمیتونم. sit یعنی نشستن. around یعنی همین هول و هوش. این اطراف. all یعنی همه day یعنی روز. all day یعنی کل روز sit around یک فعل عبارتی است یعنی وقت گذروندن نشستن و هیچ کاری انجام ندادن چقدر جالب شد I can't sit around یعنی من نمیتونم بشینم و هیچ کاری نکنم all day کل روز رو I can't sit around all day یعنی من نمیتونم کل روز رو بشینم و هیچ کاری نکنم بعد یه کار مفیدی انجام بدم امیدوارم که شما از این دست ها باشید که نتونید یه جا بنشینید و وقتتون رو تلف کنید کار مفید انجام بدید خدمت به انسان ها خدمت به بشریت I can't sit around all day I can't sit around all day We sat around most of the evening. We sat around most of the evening. We یعنی ما sat گذشته sit یعنی نشسته در زمان گذشته around یعنی اطراف most یعنی بیشتر evening یعنی عصر THE و با تلفظ the به این دلیل که بعدش حرف صدادار گفتاری اومده یعنی E میشه the evening یعنی اون عصر مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه و شنونده میدونه کدوم عصر رو میگم مثلا همون عصره که خودت میدونی we sat around most of the evening یعنی ما بیشتر اون عصر رو نشستیم و هیچ کاری انجام ندادیم وقتمون رو تلف کردیم we sat around most of the evening we sat around most of the evening Business is business. business is business. business یعنی بیزنس، شغل، کار، کاری که شما ازش پول در میارید. is یعنی است. business یعنی business. کار کاره. معادل ضرب چیه حساب حساب کاکا برادر آقا کار من کار منه وقتی که من با شما رفیقم اوکی ولی اگه اومدی مغازه من از من یه خدماتی گرفتی از من جنسی رو گرفتی آقا business ایز بیزنس کار حساب حساب کاکا برادر پولشو بده رفاقتمون سر جاش برادریمون سر جاش business ایز بیزنس چه اصطلاح خوبی چه عبارت خوبی چه ضرب المثل خوبی به دردتون میخوره بیزنس ایز بیزنس Business is business. But I stayed with it. But I stayed with it. But یعنی اما stay یعنی ماندن اقامت کردن و اینجا یعنی مدارا کردن with یعنی با it اشاره میکنه به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه But I stayed with it یعنی اما من با موضوع مدارا کردم باهاش طاقت آوردم باهاش موندم But I stayed with it But I stayed with it But you won't let me go. But you won't let me go. But یعنی اما ولی you یعنی تو won't let یعنی اجازه نخواهی داد won't یعنی اجازه نخواهی داد و تغییر شکل یافته will not یعنی اجازه نخواهی داد اجازه نمیدی می به من گو که برم but you won't let me go یعنی ولی تو نخواهی گذاشت که من بروم but you won't let me go But you won't let me go. Button your shirt up. Button your shirt up. Button یعنی دکمه بستن همچنین معنی دکمه هم میده. Your یعنی مال تو. Shirt یعنی پیراهن. فعل عبارتی جدا شونده button آپ که در اینجا استفاده شده یعنی دکمه ها رو بستن button your shirt up یعنی دکمه پیراهنت رو ببند button your shirt up button your shirt up can i say something Can I say something? Can I یعنی آیا ممکنه که من say یعنی گفتن something یعنی چیزی Can I say something یعنی آیا من میتونم چیزی بگم میشه حرف بزنم یه چیزی بگم Can I say something Can I say something Can you fix this car? Can you fix this car? Can you یعنی آیا تو میتونی fix یعنی fix کردن تعمیر کردن درست کردن this یعنی این car یعنی ماشین خود رو Can you fix this car یعنی آیا میتونی این ماشین رو تعمیر کنی آیا میتونی این ماشین رو درست کنی فرض بگیرید جلوی مکانیکی تو خراب شده رفتین جلوی مکانیکی میگه آقا میتونی این ماشین رو درست کنی چی میگی میگی اینو Can you fix this car؟ Can you fix this car؟ Can you make a cake? Can you make a cake? Can you یعنی آیا تو میتونی make یعنی ساختن cake یعنی کیک Can you make a cake? یعنی آیا میتونی یه کیک درست کنی؟ حوث کیک کردیم بابا. Can you make a cake? Can you make a cake? Damn it. I got cocky. Damn it. I got cocky. Damn it. اگر توجه بکنید دم انش خونده نمیشه دمت یعنی لعنت بهش I got cocky یعنی از خود راضی شدم دمت I got cocky یعنی لعنت بهش من از خودم راضی شدم از خود راضی شدم به خودم مغرور شدم دمت I got cocky دمت I got cocky موری is a cocky little man. موری is a little man. Mori یعنی آقای موری اسم خاصه. از یعنی است. ا آرتیکل a یعنی یک. کاکی یعنی از خود مغرور در اینجا. little یعنی کوچولو. من یعنی آقا مرد. فرد. موری is a cocky little man یعنی موری یه مرد کوچولوی از خود راضیه. Maury is a cocky little man. Maury is a cocky little man. Dead dogs don't bite. Dead dogs don't bite. Dead یعنی مرده. Dog یعنی سگ. Dogs یعنی سگها. don't یعنی انجام نمیدن bite گاز گرفتن dead dogs don't bite یعنی های مرده گاز نمیگیرن نترس dead dogs don't bite dead dogs don't bite death greets me warm Death greets me warm. Death یعنی مرگ. Greet یعنی احوال پرسی کردن. Greets اس سوم شخصش در اینجا استفاده شده برای death. me یعنی مرا. Warm یعنی به گرمی، گرما. Greets warm یعنی به آغوش کشیدن، احوال پرسی گرم کردن. Death greets me warm یعنی مرگ مرا به آغوش گرمش فرا میخواند. مرگ داره مرا در آغوش خودش میگیره داره مرا در بر میگیره Death greets me warm Death greets me warm Do as you see it fit. Do as you see it fit. Do یعنی انجام دادن و در اینجا در ابتدا بوده یعنی انجام بده. You یعنی تو. از یعنی آنگونه. See میبینی، میفهمی، درک میکنی. It اون. Fit یعنی جا شدن، قرار گرفتن، صلاح دونستن. Do as you see it fit یک اصطلاحه یعنی هر کاری که فکر میکنی صلاحه رو انجام بده هر کاری که فکر میکنی شایسته است رو انجام بده Do as you see it fit Do as you see it fit. Do whatever you like. Do whatever you like. Do یعنی انجام دادن و در اینجا در ابتدا اومده حالت امری یعنی انجام بده. Whatever یعنی هر چیزی ever یعنی هر چه what یعنی آنچه what وقتی میخواید تلفظ کنید لبها حالت بوسه ولی وقتی که میخواید بگید ever یعنی نیش دندونه بالا لب پایین رو باید بگزه پس یه مقدار تلفظش قشنگش کار داره چجوری whatever what لبها حالت بوسه و و و حالا ever ever نیش دندونه بالا لب پایین رو میگزه do whatever you like like یعنی دوست داشتن Do whatever you like یعنی هر کاری دوست داری بکن هر کاری دلت میخواد انجام بده Do whatever you like Do whatever you like Do you believe that Do you believe that Do you یعنی آیا تو believe یعنی باور داشتن قبول داشتن that یعنی اون موضوع اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه Do you believe that یعنی آیا موضوع رو باورت میشه اگر مثلا یه موضوع خیلی عجیب رو تعریف کرده طرف بعد میگه آیا باورت میشه Do you believe that Do you believe that Do you like it here? Do you like it here? Do you like یعنی آیا خوشت میاد it یعنی اشاره میکنه به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه یعنی on here یعنی اینجا Do you like it here یعنی خوشت میاد از اینجا Do you like it here Do you like it here Do you want a drink? Do you want a drink? Do you want یعنی آیا میخوای a drink یک نوشیدنی دقت بکنید دوستان drink بعد از دی صدایی وجود نداره دیرینگ درینک درنگ یا هر چیز دیگری نمیگم drink drink Do you want a drink یعنی آیا یه نوشیدنی میخوای کی نمیخواد یه نوشیدنی خنک Do you want a drink? Do you want a drink? Do not breathe a word. Don't breathe a word. Don't یعنی انجام نده. Breathe یعنی نفس کشیدن. Word یعنی کلمه یا حرف. breathe the word یک اصطلاحه یعنی نفس در نیاد حرفی نزنی فضولی نکنی don't breathe the word یعنی حتی یک کلمه هم نگو هیچی نگو ببندن تو don't breathe the word don't breathe the word Don't be such a baby. Don't be such a baby. Don't be یعنی نباش. Such یعنی چنین اینگونه. A baby یعنی یک بچه. Don't be such a baby یعنی مثل یک بچه نباش. مثل یک بچه رفتار نکن. Don't be such a baby. Don't be such a baby. Don't bite your nails. Don't bite your nails. Don't bite یعنی گاز نگیر نجو your nails یعنی ناخوناتو Don't bite your nails یعنی ناخونتو نجو ناخونتو گاز نگیر Don't bite your nails Don't bite your nails Don't eat hard foods. Don't eat hard foods. Don't eat یعنی نخور. Hard یعنی سخت و مشکل. Foods یعنی غذاها. اشاره میکنه به طیف متنوعی از غذاهای سخت. غذاهای سفت. مثل تدیک. آقا تدیگ نخور ایرانی. <laughs> همه جای دنیا میرین تدیگ میخوریم ما. Don't eat hard foods. مثلا رفتی دندون پزشکی بعد چیکار میکنه دندون شما رو درست کرده پر کرده بعد میگه آقا غذای سخت نخور میزنی میترکونی دندونو Don't eat hard foods Don't eat hard foods Don't idle your time Don't idle your time. Idle یعنی بیکار بودن. Don't یعنی انجام نده. Your time یعنی وقتت رو زمانت رو. Don't idle your time یعنی وقتت رو تلف نکن وقتت رو به بیکاری نگذرون یه کار مفید انجام بده انگلیسی یاد بگیر Don't idle your time Don't idle your time Don't smoke in there. Don't smoke in there. Don't یعنی انجام نده. Smoke یعنی سیگار کشیدن. In یعنی داخل. There یعنی اونجا. Don't smoke in there یعنی داخل اونجا سیگار نکش مثلا بابات میگه برو انباری برای من مثلا انبردست بیار انباری ور حیاته بعد شما دارید میگید میگه حواست باشه Don't smoke in there اونجا سیگار نکشی شیطون میدونم ها Don't smoke in there Don't smoke in there Don't worry about it Don't worry about it Don't یعنی انجام نده کدوم کارو worry نگران بودن about یعنی در مورد اون موضوع it همون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه Don't worry about it یعنی در موردش نگران نباش خودتو عذاب نده اوکی میشه همه چی خداوند کمک میکنه Don't worry about it Don't worry about it Do not you recognize? Don't you recognize? Don't you یعنی آیا تو فلان کار رو نمی کنی؟ چه کار؟ Recognize Recognize یعنی تشخیص دادن تمیز دادن Don't you recognize یعنی آیا تشخیص نمیدی؟ آیا متوجه نمیشی؟ Don't you recognize؟ Don't you recognize? Draw a straight line. Draw a straight line. Draw یعنی کشیدن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی امریه یعنی بکش ا یعنی آرتیکل برای اشاره به یک چیز straight یعنی مستقیم یا راست line یعنی خط draw a straight line یعنی یک خط راست بکش draw a straight line draw a straight line eat in moderation Eat in moderation Eat یعنی خوردن و در اینجا در ابتدای جمله اومده حالت امری داره یعنی بخور In moderation یعنی در میانه در حد وسط Eat in moderation یعنی به اندازه بخور نه زیاد بخور نه کم بخور در میانه نگهدار خوراکتو یا اندازه نگهدار که اندازه نکوست Eat in moderation Eat in moderation. I fell down on the job. I fell down on the job. I یعنی من fell down فعل عبارتی است یعنی گیر کردن در مسئله گیر افتادن On the job یعنی در اون کار مشخص I fell down on the job یک اصطلاح یعنی من در اون کار گیر کردم I fell down on the job I fell down on the job It is a real feather in our cap It's a real feather in our cap. Real یعنی واقعی. Feather یعنی پر. پر پرنده. In یعنی در. Our یعنی مال ما. Cap یعنی کلاه. Our cap یعنی کلاه ما. Feather in our cap یعنی پر در کلاه ما دیدید کسایی که کلاه میذارن و یک پر در کلاهشون میذارن بهش افتخار میکنن It's a real feather in our cap یک اصطلاح در معنی لغویش یعنی این یک پر واقعی در کلاه ما ولی از نظر اصطلاحی یعنی این کاری که شما کردی باعث سرفرازی ماست باعث افتخار ماست It's a real feather in our cap It's a real feather in our cap. For how many nights? For how many nights? For یعنی برای یا به منظور how یعنی چگونه یا چقدر many یعنی تعداد یا زیاد how many یعنی چقدر چند تا نایت یعنی شب nights یعنی شبها for how many nights یعنی برای چند شب به مدت چند شب مثلا شما رفتید هتل و میخواید از هتل یک اتاق بگیرید و در هتل اقامت بکنید طرف میگه for how many nights به مدت چند شب for how many nights for how many nights Get rid of that fridge. Get rid of that fridge. Get یعنی به دست آوردن. Get rid of something یعنی از شر چیزی خلاص شدن. fridge یعنی یخچال that یعنی آن اون چیزی که در موردش دارن صحبت میکنن get rid of that fridge یعنی از شر اون یخچال راحت شو مثلا یه یخچال خیلی داغون داره طرف بعد شما بهش میگید که Get rid of that fridge یعنی از شر اون یخچال بابا راحت شو بندازش بره Get rid of that fridge Get rid of that fridge Give her a ring یا give her a call Give her a ring یا give her a call give یعنی بده در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی دادن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی بده her یعنی به او یه a آرتیکل a و در اینجا یعنی یک ring یعنی زنگ ring ring ring زنگ تلفن یا call یعنی تماس give her a ring یا give her a call یعنی یه زنگی به اوی مؤنث بزن مثلا دوست دخترتون چه میدونم مادرتون خواهرتون دوستت بهش میگه یه زنگی بهش بزن give her a ring یا give her a call give her a ring یا give her a call give me a pen please give me a pen please give me یعنی بده به من a آرتیکل a یعنی یک پن خودکار پلیز لطفاً give me a pen please یعنی لطفاً به من یک خودکار بده یا لطفاً به من یک خودکار بدهید give me a pen please give me a pen please Give me my life back. Give me my life back. Give back فعل عبارتی جدا شونده است. میبینید که گیوش در ابتدا اومده back در انتهای عبارت. Give me یعنی بده به من. My life یعنی زندگی من. Give me my life back یعنی زندگی مرا به من پس بده. Give me my life back. Give me my life back. Give that kid a break. Give that kid a break. Give یعنی دادن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی بده. That یعنی on Kid یعنی بچه. A break یعنی یک استراحت. Break. دیدید تو مدرسه تو دانشگاه میان آقا یه break به ما بده. یعنی به ما استراحت بدید. یه تایم استراحتی به ما بدید. Give that kid a break در معنی لغوی یعنی به اون بچه یک استراحت بدید اما در معنی اصطلاحی یعنی به اون بچه انقدر سخت نگیرید Give that kid a break Give that kid a break Go back to your seat Go back to your seat Go back یعنی برو عقب و در اینجا در حالت امری اومده یعنی برو عقب دقیقا To یعنی به Your یعنی مال تو seat یعنی صندلی Go back to your seat یعنی به صندلی خود برگرد مثلا طرف از سر صندلی خودش بلند شده بعد شما میخواید بهش بگی برو بشین سر صندلیت برگرد سر صندلیت میگید Go back to your seat Go back to your seat. Go on with the story. Go on with the story. Go on یعنی ادامه دادن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی ادامه بده with یعنی با the story یعنی داستان مشخص THE داره به داستان مشخصی که گوینده مثلا داشته تعریف میکرده دارید به اون اشاره میکنید یه ماجرای مشخص یه داستان مشخص go on with the story یعنی داشتی میگفتی برگرد به داستان داستان رو ادامه بده ماجرایی که داشتی میگفتی رو ادامه بده go on with the story go on with the story God's hand took mine. God's hand took mine. God یعنی خدای یکتا با جی بزرگ وقتی نوشته بشه یعنی خدای یکتا آپاستروفی اس برای مالکیت استفاده شده hand یعنی دست God's hand یعنی دست خدا took گذشته take یعنی گرفت در گذشته mine یعنی مال من God's hand took mine یعنی دستان خدا دستان مرا گرفت امیدواریم که دست خداوند دست همتون رو بگیره همتون رو همراهی کنه God's hand took mine God's hand took mine Have you gone crazy? Have you gone crazy? Have you gone یعنی آیا تو رفته ای؟ آیا تو شده ای در اینجا؟ Crazy یعنی دیوانه دقت بکنید نگفتم crazy crazy بین C و R صدایی وجود نداره و C در اینجا که خونده میشه crazy یعنی دیوانه Have you gone crazy یعنی آیا دیوانه شدی؟ آیا عقلت از سرت پریده؟ Have you gone crazy؟ Have you gone crazy? He asked me for help. He asked me for help. He یعنی او یه مذکر. Ask یعنی پرسیدن یا درخواست کردن. Asked در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی درخواست کرد می یعنی مرا از من for یعنی برای به منظور help یعنی کمک He asked me for help یعنی اوی آقا از من درخواست کمک کرد او از من کمک خواست He asked me for help He asked me for help Maury didn't turn a hair. موری didn't turn a موری یعنی آقا یا آقایی به اسم موری did not turn یعنی نچرخاند ترن یعنی چرخاندن یا گرداندن هر یعنی مو ترن hair یعنی اهمیت دادن didn't turn her یعنی اهمیت نداد موری didn't turn her در معنی لغوی یعنی موری موشو خم نکرد خم به ابروش نیاورد تو فارسی هم میگیم دیگه و موری didn't turn her در معنی اصطلاحی یعنی موری خم به ابروش نیاورد عین خیالش نیومد اصلا براش اهمیتی نداشت موری didn't turn her موری didn't turn her He drove us into it. He drove us into it. He یعنی اوی آقا drove گذشته drive یعنی راندن و پیش رفتن us یعنی ما را into یعنی داخل it اشاره میکنه به اون ماجرایی که داره در موردش صحبت میکنه he drove us into it یعنی او ما را در این دردسر انداخت او ما رو تو این فچل انداخت he drove us into it he drove us into it He fell down and cried a lot. He fell down and cried a lot. He یعنی او آقا یا او پسر fell down فعل عبارتی است یعنی زمین افتاد به زمین خورد and و cried گذشته فعل cry یعنی گریه کردن و در اینجا یعنی گریه کرد a lot یعنی خیلی He fell down and cried a lot یعنی او به زمین افتاد یا در فارسی میگیم او به زمین خورد و بسیار گریه کرد تفلکی He fell down and cried a lot He fell down and cried a lot Everything should fall into place Everything should fall into place. Everything یعنی همه چیز. Thing یعنی چیز. Every یعنی هر. Everything یعنی هر چیزی. همه چیز. Should یعنی باید. Fall یعنی بیفته. Into یعنی در. داخل. Place یعنی مکان. جا. Everything should fall into place یعنی همه چیز باید روبراه و مرتب باشه همه چیز باید سر جای خودش باشه Everything should fall into place. Everything should fall into place. He has light fingers. He has light fingers. He یعنی اوی آقا Has یعنی دارد وقتی که سوم شخصه دیگه نمیگیم have میگیم has light یعنی سبک همچنین به معنی نور هم استفاده میشه finger یعنی انگشت fingers حالت جمع یعنی انگشتان light fingers یعنی انگشتاش سبکه He has light fingers در معنی لغوی یعنی او انگشتاش سبکه اما در معنی اصطلاحی یعنی او دستش کجه یه دفعه یه چیزی رو بر میداره از یه جا برای خودش کار زشتی میکنه He has light fingers He has light fingers He has many troubles. He has many troubles. He has یعنی او دارد many یعنی بسیاری trouble یعنی دردسر و troubles یعنی دردسرها He has many troubles یعنی او سرهای زیادی داره خدا کمکش کنه He has many troubles He has many troubles He hid under the bed. He hid under the bed. He یعنی اوی آقا اوی پسر. Hid گذشته hide یعنی مخفی شد. Under یعنی زیر. The bed یعنی اون تخت مشخص. THE آرتیکلی است که داره اشاره میکنه یه تخت مشخصی که گوینده و شنونده میدونن کدوم تخته. He hid under the bed یعنی او زیر تخت مخفی شد در زمان گذشته اتفاق افتاده He hid under the bed He hid under the bed